Даже такая утилитарная вещь, как водонагреватель, может иметь впечатляющий дизайн. Строгий и лаконичный. Из коллекции Simplicity. Этот водонагреватель относится к среднелитражным. Его объем 50 литров. Этого вполне хватит на небольшую семью и для того, чтобы принять душ, и для мытья посуды. Он довольно мощный, с высокой производительностью – но при этом компактный, и его можно разместить даже в небольших помещениях. Внутри нагревательный элемент TEN. Он отличается высокой надежностью и безопасностью в обслуживании. Мы обеспечиваем бережное использование энергоресурсов здесь и сейчас. Этот нагреватель сделан с применением современных технологий, инновационных решений и отличается высокой энергоэффективностью – не последнюю роль в энергосбережении играет и теплоизоляционный слой – Кроме того, на водонагревателе можно установить экономичный режим. Можно установить температуру нагрева воды до 75 градусов. На это уйдет чуть меньше двух часов, и на выходе вы получите почти 90 литров теплой воды. Этот водонагреватель можно устанавливать как в обычной городской квартире, так и на летней даче, не боясь, что зимой от морозов он выйдет из строя. Он оснащен защитой от замерзания. Этот водонагреватель полностью безопасен, долго служит и делает жизнь намного комфортнее.